Sie, ich darf euch alle sehr herzlich begrüßen. Das erste Mal zu einer Premiere, dem Rosa Salon, hier im Magnushaus in der Mitte Berlins. Regiere dich selbst und lebe prekär. Verwerfung im heutigen Kapitalismus. Willkommen bei diesem Rosa Salon, wo wir miteinander feministisch und kritisch debattieren werden und vielleicht auch streiten. Rosas Salon, und ich zitiere hier mal aus unserem Flyer, überschreitet dabei leichtfüßig die Grenzen zwischen Politik, Wissenschaft und Bewegung, zwischen Hochkultur und Popnation. Die Betonung liegt auf leichtfüßig und auf Grenzüberschreitung, sowohl in der Form als auch im Inhalt. Der Gesamttitel der Reihe Prekäre Bewegungen Feminismen, extra und bewusst im Plural, und Kapitalismuskritik zielt dabei zum einen auf die bittere alltägliche Erfahrung vieler. Der Titel impliziert aber auch ein nicht in diesem Zustand bleiben wollen. Und darum geht es uns. Und irgendwann die Weltherrschaft an sich zu reißen. In ihrem bürgerlichen Leben jedoch arbeiten sie tagsüber als zertifizierte Performance Coaches. Und in der Nachtschicht bauen sie das Interieur für Veranstaltungen global operierender Großkonzerne auf. Viel Spaß mit dem Muschibald. Who are you? My name is Richard Kerr and I shoot photographs of naked women. My name is William Rast and this is my life. I am. My name is Richard Kern, and I shoot photographs of naked women. My name is William Rast, and this is my life. Okay. I am. Say my name. Richard Kern. Say my name. William Rast. Say my name. Richard Kern. Say my name. William Rast. Say it again. Don't ask yourself what a king would do. Ask yourself what a free man would do. Say it again. Du bist der Auserwählte. What's, What's your name? Hm. Muschi? Muschi. Muschi, Muschi, Muschi. Say it! Muschi, Muschi, Muschi. Again. Muschi, Muschi, Muschi, Muschi Ballett. Welcome to the one and only famous Muschi Ballett. Willkommen beim groß und einzigartigen Muschi Ballett. Care, Transformational Management, Excellence Cluster, Human Resources, Assessment Center, Meeting, Self-Controlling, Self-Government, Show. Controlling Show. Controlling Show. <laughs> Ich habe meine Agenda verlegt. Ich weiß nicht mehr, wo meine Agenda ist. Da sitzen die drei gestandene Frauen von Psychologin. Autorin, ah, Coach, von denen jede ein 1 Million Dollar Geschäft aushandeln können, ja, aber nicht ihr eigenes Gehalt. Genau, leider. Ja, ja. Ähm, naja, ja. die finden wir wieder. Bestimmt, hoffentlich. Aber uns geht es nachher später nicht weiter. Ja. Jetzt, worum geht's denn? Ach, äh, ja, es geht darum. Ich verstehe diese Frage so gut. Wie soll man den Sein, äh, das Sein und den Schein zusammenbringen? Wie soll man umgehen mit der Diskrepanz zwischen Authentizität und Professionalität. Ja, ja, ja, ja, ja, aber es geht darum, erkennen wir den Erfolgscode der Männer. Ah, knacken wir den. Oh. Nur so kommen wir weiter. Ja, Wut und Wünsche beherrschen. Ja, beherrschen. Mhm. Eben. Ja. Ja. ja. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Mhm. Äh, Vorabendpartnerstreit, morgens Kind, schlechte Klassenarbeit, bei Kriege der Intimität. Kriege der Intimität. Jetzt gleich aber wichtiges Meeting. Oh was tun? Ja. Authentisch <laughs> ausflippen, professionell zusammen. Ja, genau so. Ja. Also, weil meine Frage, ja, jetzt alles schön, Frauen können studieren, und machen welchen Beruf sie wollen. Und aber warum, warum ist Mademoiselle blosch Wittmann immer noch so, na, so... Ja. auch gefragt. Dann habe ich FAZ gelesen und jetzt ist mir einiges klar geworden. Ah. Weil FAZ sagt auch, warum verdienen Frauen weniger? Die einen sagen, die Männer sind schuld. Die anderen sagen, die Frauen. Aber ist doch einfach nur eine Frage der Wertschätzung. Ganz ökonomisch. Die Arbeit von Frauen ist am Arbeitsmarkt weniger wert. Kosten-Nutzen-Analyse? Das ist die Antwort. Kosten-Nutzen-Analyse? Nun ja. Die FAZ hat vier Argumentationsschritte. Argument Schritt 1. Viel? Die Männer sind schuld. Aber direkte Diskriminierung am Arbeitsplatz, keine gute Grund, viel weniger Geld, gleiche Führungsposition. Uralte Vorurteile, wollen wir kennen wir aus Femi Feminismus. Äh, mehr als Hunger auf Füße. Argument 2. Moment. Ganz so schlecht ist das starke Geschlecht überhaupt nicht. Es liegt noch an ganz anderen Sachen. Frauen sind weniger produktiv, denn sie unterbrechen ihre Erwerbsbiografie für Jahre, für die Familie. Lange Lücken in der Erwerbsbiografie, tiefe Spuren aufgeheizt. Weniger produktiv. Es ist, wie es ist. Am Arbeitsmarkt kontinuierliche Vollzeiterwerbsbiografie. Dritte Frauen studieren erst seit 100 Jahren, schlecht qualifiziert immer noch, Erwerbsstatistik, Problem. Reagiert häufig gereizt. Weg da jetzt! Weg da! Greifen häufiger zu Alkohol. Ja. eine Pflege, Krankenpflege, Altenpflege, Kinderpflege, schlecht bezahlt, Gesellschaft weniger wert, aber Frauen suchen sich das aus. Die suchen sich das aus.